Quer subir aqui? É. Quer subir? Subir? É. Filha da puta! Próxima vez, o pessoal no corredor. Entendeu? é sério. Por isso que eu Hotel Ghost, Atibaia. Este jogo tem tempo limitado. Nós temos que defender nossa base durante 30 minutos. Durante os 10 primeiros minutos, o respawn está livre. O inimigo vai começar aqui, bem perto, e atacar de frente. Ele pode dar um grande flank por aqui. Não podemos deixar isso acontecer. Eu vou logo no começo me posicionar aqui para ver se ele tenta flanquear. Ah, não. Não vê, não vê. Vê. Chegou. Tá aqui, alguém tá passando. Passaram à direita. Eles estão dando a volta. Eles vão chegar aqui, hein? Eles vão tentar. Ó, eles vão tentar chegar aqui. Eu, eu vi dois passando. Eu vou subir no bar e tentar ver eles passando. Eu grito pra você. Marco, Marco! Quando eu vi eles lá no, passando no fundo, eu tinha certeza que eles iam franquear a gente por trás. Meu erro foi de avançar sem, sem nenhuma proteção. quando eu vi ele já era tarde demais, já sabia que ia morrer. Tentei gritar para avisar os caras do meu time, da presença deles. Agora eu preciso responder o mais rápido possível, porque se eles pegam o bar e entram por trás nas suas defesas, já era pra nós. do outro lado. Eles, estão, eles me mataram lá em cima, responder. Dá, tem a responder. Então, eles estão do outro lado desse negócio. outro jogo a gente podia passar essa arca. Aqui tem uma cerca. E não sabemos se, não po se podemos passar ela. Mano. Quer subir aqui? É. Quer subir? Subir? É. Não sei se é muito certo, né? Caralho. Bambi, morto. Morto. Bora pra base. Morto. Peraí, peraí. Peraí, ficamos aqui. Peraí. Peraí, peraí, peraí. Eu subi o muro aqui. Peguei a janela assim, foi com tudo subir. Eu posso? Pode. Pode? Ó, oh, obrigado, hein? Desculpa, hein? Era o mínimo de perguntar se, se eu fiz certo. Se não podia, eu teria falado para vocês dois de ficar. Ah, subir. A cerca, dá para passar a cerca? Podemos passar a cerca e tá lá no fundo? Pode. Oh, pode passar a cerca. Aí. Ó. Boa. Ótimo, mano. Faqueou, cara. Lá em cima estamos mais ou menos seguros. Você quer tentar dar a volta neles? Eu dou apoio aqui. Ah, eu tenho cara lá no fundo. Pode ir. Esse é um belo erro que estou fazendo. Enquanto a gente decidiu de, de flanquear o inimigo, estou dando tiro e revelando nossa posição. Ainda bem que ninguém ouviu. E mais um erro que tô fazendo. O Lucas ia passar por trás, pegar eles nas costas. Eu decidi de ir com tudo e pegar eles pelo lado. Sempre, sempre pegar eles por trás. Ai. Nessa hora eu percebi que minha Tip X tinha um problema. Eu, eu, eu descobri depois o que, que era. É, o stop ball estava quebrado. Machucou, por isso, nossa. Ah, ela estava soltando aqui. as bolinhas. <laughs> Eu fiquei sem bolinhas nesse cara enquanto eu deveria ter, mas enquanto eu andava as bolinhas saíram. Enfim, estamos dentro dos 10 minutos, podemos voltar e responder. Tinha dois chegando no bar. A gente subiu o muro. Nossa, Ô. peguei os dois. O quê? A bolinha bateu bem na fininha, ela veio quase inteira, tá ligado? Aham. Uhum. Ai! Não, não, não, estamos respawnando. Aqui não, aqui não respawn, É, não sou respawn aqui. Respawn, dá bom. Ou já. Não, imagino que você pode passar, é. Aí não, não sei mais. Respawn, foi igual a mesma onde você Ah, se deu no mesmo lugar, putz. Entendeu? Caraca. O cara tava dentro aqui, no meu respawn. Ele saiu, eu pensei, ah, tadinho, ele deu toda a volta, ele, ia fazer uma puta jogada. É. é. Ia fazer uma puta jogada e, e não pode. Nossa base está sendo invadida. Aí rolou um mal-entendido sobre o jogo. Nossa safety não era um safety, era um respawn pontos. A gente tinha certeza que estávamos seguro. Ah, já era, eles então pegar o não era. objetivo agora. Eles podiam me invadir e atacar. Na verdade, ninguém sabia muito bem. Vai dar o que vocês vão ver. Não, não, não. Opa, desculpa. Opa. Desculpa os dois. Mas não dá, você tá dentro do safety, cara. Vem aqui, ó. Ele tá dentro do nosso safety aqui. É? Tá dentro do nosso safety aqui. Isso mesmo. Ô Bruno. Eu tinha certeza que esse cara era do meu time. Aqui. Só podia, ele tava dentro do safety. Não, não, Só que não era Dentro um do nosso safety, como que pode? Ele veio pela escada. Tá, entendi, mas tem que fechar isso. Mano, eu dentro aqui eu tiro uma máscara. Quem tirou a máscara? É, eu tiro? Ah, eu, não tá, tirei, tá. mas eu tô dentro do meu safety. Mas enfim, mais uma vez no hotel, um jogo animal. Fair play, foda. E situação né? Era o último. Subir as, os muros. Ah, Animal. Falou, gente. Nossa, eu veio pela escada, né? Oh, desculpa os caras aqui. Tem dois caras que eu